欢迎收看《天天开心》五月二十三号，顶礼拜一届秀一个鬼去啊，加码时间一礼拜没欧戏啊啊！我们中了多少钱？赚了多少钱？老爹前几天哦，跟一个资深台彩玩家，算真的很厉害的玩家聊天。我觉得哦，现实可以套用在，就是说很多事情都可以套套用在一起。有些人去参加一些黑有龙的课。 然后呢，就是每天这样子，那种超级业务员有没有？每天就是起床告诉我，我自己是最棒的，我自己是最厉害的。然后呢，每天就很有信心，就像很多女生每天我打扮自己哦，我是最漂亮的，我是最漂亮的。然后呢，很快乐的出门，觉得自己万人迷这样子，有没有？啊，超级业务员说，我他一顶新功，我顶一顶新功。老爹要讲的是什么？今天我们如果做好牌的时候，资金透动哎，资金透动哎。 一定要有信心啊！有信心，我们就会赚钱。一醒来，然后就告诉自己：，跟仔稳住，跟仔稳住，跟仔透懂，跟仔透动，安尼都无问题，好不好？好来，信心法则，第一 number one 哦，信心 number number 法则 number one。好，哎，开什么？开零一呢？上一期有没有看？来去看回放，老爹讲的零一漂不漂亮？五级。 刚好又五期，零一果然掉下来了，有无丢啊？哦，过来咧，好，一讲二十二四很有没有很热有没有？还有嘞，三六，真正是喜中三星啊！好，有看上有跟上的，恭喜各位。好，开场太长了，来赶快赶快来讲今天今天的一个热门的号码。来，我们先来看师姐。 师姐主车二零，副车零五一七，这个一七哈，我我我我们这样讲好了啦，哦，很多人那时候觉得一七二十六期出了，它应该要连出，我这样讲好了，一七如果这一期再不出，把它放掉，好不好？我觉得啦，一七这一期如果再不出，我们先放掉，等它出了之后，我们再观望。 哦，二零呢也是一样，我觉得二零这一期再不出，我们先放掉。哦，二零这一期，这一期也差不多该出。啊。如果这一期再不出二零，我们先给它放掉，放掉，放掉，好不好？哦哦，这个大家来参考一下。好来，李小龙来二一三五，李一三五，二号上期十期没开。 现在又将近十到十一期没有开，代表它真的很偏冷，它真的很偏冷，有没有性价比来去投资它？我觉得啦，今天他抓的二一三五这两只都是偏冷的牌，他可能是偏想想说，哦，号码往冷牌那边偏来去来去用。有时候我觉得冷牌是热牌，我不知道大家懂不懂的意思。有时候冷牌是一种热牌。 而有时候热牌是一种冷牌，听这老东老爹的话的人，我觉得你的层次很高， <laughs> 我自己都快不懂了。 <laughs> 啊啊，就有时候冷牌是热牌，有时候热牌是冷牌。OK，好来，我们看下一个，open 奖二三三四，这个李三吼来攻讲，他上次九期没有开。 他一开之后，所有人都固定去追二三、二三、三二、二三三二、点豆饼，还有二三三四，已经追了很久很久，结果没有出，没有出。这个就是我讲的热牌中的冷牌，他很热，但台财就把他丢到冷牌去。哦，他很热哦，台才把他丢到冷牌去。哦，这个。 您就懂了，哦，这大家就懂了，好，是二三三四，你说老爹喜不喜欢？我没有很喜欢，好，我没有很喜欢，好来，因为太多人追，太多人追，好来，后呀，哦，那点后呀，来零八一五，老爹更鬼啊，不多三四起就讲了，我们放弃零八吧，我们等它开了之后再说吧，为什么？太久没开，哦，太久没开，一五持续没有毛病。 一五一五一样继续热下去，但是坦白讲，路开的牌零八可能就出现了，但是我觉得近期零八是不会开了。哦，来包租婆的，你看一五没毛病，一五二八。我来逛货哈，其实我都我最喜欢每个礼拜一，为什么呢？因为呢，大家经过礼拜六的休整，礼拜天哦一整天的。 静心下来的抓牌，到礼拜一今天来公布的这个东西，真的这个板路都很用心，然后一路这样子做出来，难怪礼拜一是最漂亮的时候，就是主力他们抓出来牌是最清晰的时候。好，主力是最清，因为我跟你讲，有时候抓牌真的很累，为什么？天呐，被点半亏白啊，好不好？然后就开始聊啊，摆一下，下面摆在下面摆，很紧张的就赶快度过这样子。 然后呢，礼拜六呢就是哦，礼拜礼拜一呢就是讲拜六的时阵呢，要白亏出来哦好，我们沉淀一下，为什么我没有抓中？哦，没为什么没有抓中？啊，没有抓中之后，好，礼拜天休息一下，然后礼拜一早上灵感全员这样子涌涌出，中的几率就很高，好不好？然后第二号最后， <coughs> 现在呢，我们决定这样子，最后十个号码我还是把它公布出来，但是呢，我在上面会增加。 F 不 F B 热门热门热门号码，好，我们就写说 F B 热门号码，好，各大社群热门号码，这样子把它写上去，好，让大家知道说，哦，这是各大社群这样子抛出来的的东西，好好，那我们就让所有的观众这样子很清晰的了解，好不好？哦，OK，好，啊，时间吉就鬼啊，记得老爹开场。 开头讲那句话，等一下我们算出了牌，你觉得有信心？然后跟老爹的现在 F B 抱的喝，就是各大社门的热热门牌抱着又合牌的时候，大胆的去签落去，八百万头奖得主丢起你，告诉自己，我可以，我可以，我可以中头奖，中头奖，中头奖，好不好？我们的社群每天中头奖。 我们的家人每天中的奖，看我骗子人每天中头奖，好，洗干秀姐的贵气啊，我们明天见，拜拜。